with me Chale, ya la cagué, ¿verdad? Agárrame que lo mato. Agárrame, agárrame que lo mato. Tú no has visto nada. Hola, ¿qué hace? ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Zorra!